ọ̀rọ̀ yẹn látọdún tí sùn ọmọ bàbá. ọmọ ẹ̀ka rẹ̀ ẹ̀ka rẹ̀ wọn àpá mọ̀ mọ́ mi ẹ̀yìn dáadáa lẹ́wà o dáadáa mọ́ àmà àwọn aráalé ń kọ́ mọ́ àmẹ́ mà ẹ̀yìn náà mo ní kí wọ́n á rí mà. ṣé kò sí o. tó mo rí i pé wọ́n ti change àwọn ṣáà ṣọ́ọ̀ṣì ni máa rí i pé orúkọ mi náà wà lẹ́yìn ara àwọn ṣáà tí wọ́n change tó mi ṣe kí wọ́n á rí mà. a ní ká yọ àwọn old ushers ká yọ wọn kúrò ká ìṣètò wa fi àwọn tuntun míì ká fi rọ́pò wọn. ẹ mọ́mí mi agi wíwá tó máa bá yín pé kẹ̀tẹ̀ bá ń bá àwọn kọ́mítì sọ̀rọ̀ so kọ́kànrin kó dorúkọ mi padà sí àwọn new player tí tí wọ́n tó kọ́ra pé mo bá old player lọ so màá lè join new ọ̀ṣàmà torí ẹ̀ nìyẹn. kò pọn dandan kẹwàá níbẹ̀ iṣẹ́ olúwa ni. Hmm, bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. àti pàápàá a detect wípé owó ìjọ ó miss. Hmm, how come how come ó mì. nǹkan tá nìyẹn Eh? Brother Joseph ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn olúwa wà pẹ̀lú yín olúwa wà pẹ̀lú àlàáfíà olúwa mi fi sílẹ̀ mọ́mí ẹjọ́ ṣe ṣe ṣe mi bínú ma ẹjọ́ ẹṣẹ ẹ bá ń bá àwọn kọ́mítì sọ̀rọ̀ ẹjọ́ mọ́mí. Mr. Joseph <laughs> mọ́mí. kí ni díẹ̀ tẹ́ fi rò wípé dandan dandan ẹ láti join àwọn ushers tó wà bẹ́ẹ̀ nísìn kí ni díẹ̀ ṣé nǹkan mi ò sí nbẹ ṣá. ilé o kò sí nǹkan mọ́ mi o nothing nothing ah, nothing is there. ṣé nǹkan mi ò sí nbẹ. nothing is there ma. <laughs> Mr. Joseph ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ o tó tán ní mi ma. ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o tó tán ní mi ma. olùwà wà pẹ̀lú yẹn o ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe ẹ bá mi kílẹ̀ o. ẹ rà ma next one. dájúdájú nǹkan mi wà mí dájúdájú ẹ yà sà. ah baba ẹ jẹ mẹ́ta ẹ pẹ̀lẹ́ sà. family ńkọ́ ọ̀n jẹun fangbélé kan sà àti pẹfẹ náà sà. ṣé ẹja sí o. ọ̀n jẹ́ jà sí sàn. ṣé o sí. láti kò sọ̀kò tó ṣe ń bẹ́ sẹ́rí ẹ̀ ni. sà. ń bẹ́ sẹ́rí ẹ̀ kò tó sẹ́rí mi ni ń bẹ́ sẹ́rí ẹ̀. kí ló ń jẹ́ ẹ̀fẹ̀ sẹ́rí. ń ta ni sa. ok ẹ̀fẹ̀ ta. bẹ́ẹ̀ ni sa. ok o ṣé o sì tẹ́ ta. kò sí gbọ́n ṣe gbọ́n ṣe mo kàn nídìí owó díẹ̀ mo ní small ṣùgbọ́n fẹ́ san owó skul mi fẹ́ san owó ilé kò tó fà tí mo fẹ́ tí mo fẹ́ sẹ́rí ẹ̀ nìyẹn àbẹ̀tẹ́ bá ta ìwòlẹ́fẹ́ máa lò òpin méjì sí lọ́wọ́. láti ẹ gbàgbé ọlọ́run tó ṣe dé ló máa ló ló máa ṣe bẹ́ẹ̀tìlì ẹ kúrò orí ẹ ìyá náà ṣẹlẹ̀ sá. àgbà ọlọ́run àmì sá ọjọ́ tó ṣe ti yájú tàwa náà. àmì jésù ọ̀gá mi o. èló la fẹ́ tà ń sin o. òun náà mo ní one five níta. mi ò gbọ́. one five. one million five. bẹ́ẹ̀ni sá. lẹ́fẹ́ ta. èyí gbẹ́ngbẹ́nu yẹlú kéré. Camry mani. láti ẹ gbígbà ni. Ah, ayé ò lo Camry mọ́. <laughs> ayé olùbí dáàdì mọ. ẹ ọ̀gá mi ẹ̀gbẹ́ni náà ṣùmọ́tò nǹkan ṣùmọ́tò yẹn náà ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ó wà dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ tamọ́tò ní ìsinmi báyìí ni pé ṣégun ṣùmọ́tò nǹkan ṣùmọ́tò yẹn náà ṣe. ọ̀rẹ́ kò rí bẹ́ẹ̀. big daddy big boot. kò rí bẹ́ẹ̀ má bínú kò rí bẹ́ẹ̀. ẹ bá ti bá ti bá yẹn báyẹn gba one million ẹ̀ máa filẹ̀ kó máa lọ. ẹ wọ mẹ́jọ kí n parọ́ tán yín tí a fẹ́ kí mọ́tò kó lọ kíákíá ẹ ṣe ní five hundred. ah five hundred. bẹ́ẹ̀ni ọ̀gá bá ti ń ṣe bí amọ́tò pẹ̀lẹ́ ẹ̀ máa ń sáfìsì ẹ̀ ń gbọ́n ṣe mọ́tò yìí gbọ́n kò ṣe ẹ má bínú bí nàìjíríà ṣe gbà ń sìn ah. nìyẹn ẹ má gbogbo situation tí nàìjíríà ní sìn pé nǹkan ò fi bẹ́ẹ̀ rọgbọ. owó táyìn bọ̀dọ̀ ní sìn wọ́n fi nǹkan wọn jẹun díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ ni bẹ̀tà lè sọ pé bí ẹni ṣòro sì ká pé àdè mà yín mọ́. kò sọ àdà sá ẹ gba ẹ gba kí ẹ bá gba seven hundred. ẹ wo mi ò lè parọ́ tàn yín five hundred yẹn ni ká dẹ̀ ṣòwò fún yín ká dẹ̀ kúrò lórí ẹ̀. five hundred. Ah. Ganiu. balẹ̀ ṣé Ganiu kó bọ̀ Baba bàbá tó ní òní pẹ́ẹ́dé ìsìn ẹjọ́ hmm, ẹjọ́ bàbá yẹn ní wàhálà ìṣọba tó bá ti parí ẹ̀ sìn wọ́n máa pariwo ni. o sọ ẹ bá ẹ bá kó cash. bàbá ayé táwa ń sìn ayé cashless àwa kò sí kò sí cash mi kankan ah, ẹsà ṣe yí baba náà lọdún mi yẹn ìjẹ̀bú ló ya òrì gan baba yẹn kí n gan ó ah. láìkí káàṣì ni ìkòyìnkò láìkò láìkò baba yẹn pẹ́ gbọ́ bàbá òun àkáǹtì product mi ní bàbá yẹn nìyẹn. ẹ tá a bá ṣe transfer fún yín ẹ̀yin lè mú atm yín kẹ́ lọ sí báńkì lọ. bàbá àti máa lọ tò yẹn náà lọ lọ ń tin ní ẹni tó fẹ́ ṣe nǹkan gbogbo fẹ́ ṣe pọ̀ pọ̀. kò sí káàsì ńlẹ̀ kò sí káàsì ńlẹ̀ ayé transfer làwọn sì ń. Ah, ah, kò sí wàhálà ẹgbẹ́ account number mi sà. Hmm, báwo ni àwọn particulars ẹ̀ ṣe wà òkè. yẹyẹyẹ everything kan bẹ́ẹ̀ màlúmọ́tò tó tí wọ́n pè é kọ́ mọ̀ mí náà mi lẹ́kọ̀ọ́ àlà. Eh? ẹ fún mi ní details yín. zero mo ń bọ̀ zero zero thirty five thirty five zero one zero one thirty five thirty five seven eight seven eight báńkì wo ni. access access. àríyọ̀ọ́lá. àríyọ̀ lórúkọ yín àríyọ̀ọ́lá lórúkọ yín ọ̀gá mi. báwo ni o ọ̀gá Joseph ṣe gbogbo nǹkan lọ́wọ́ ah, ó tọ́jọ́ mẹ́ta o. ọjọ́ pẹ̀lú ma mọ́mí ẹ̀yin mo wá rí ni ma ṣé kò sí o. wọ́n mi ṣe látìgbà tí ẹ ti tẹ̀lé change àwọn ọ̀ṣà ni mo ti ní issue ma mo ti ní problem from born problem ma. kí nìyẹn ní í ṣe pẹ̀lú yín o. ìgbà tí mo ṣáà sọ fún mi pé nínú owó ìdá mẹ́wàá church ìdá márùn-ún fún church ìdá márùn-ún fún mi ṣe é nìyẹn mọ́. kò yé mi ẹ láyé mi dáadáa. máa ń bẹ sí méjì. ó máa ń bẹ sí méjì. ẹ máa ń. ìdá márùn fún short ìdá márùn fún èmi náà bí mo ṣe ń ṣe nìyẹn náà. ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ẹ̀ ń jí owó church. mọ́mì mi ń jí mo ń láwọ́ mọ́ ni. ẹ̀ ń jí ìdá mẹ́wàá ẹ̀ ń jalè. mi ì jí màá mo ń láwọ́ mọ́ ni brother Joseph. mọ́mì. ẹ tún sọ pé ẹ jalè. i'm sorry ma my bad. <laughs> ṣé ẹ mọ̀ wípé ẹni tó ń jalè kò lè rí ìjọba ọ̀run wọ̀ ni. my bad ma ìwé mímọ́ jẹ́ kó yé wa wípé a lè jẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká máa mu nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká sì tún fẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ kó pọ̀ sí i òun ló ń fa wàhálà fún yín ṣé gbogbo ẹ̀ ni olúwa ń gbẹnu wa sọ fún yín ló ń sọ fún bó ń sọ fún yín nínú ìjọ ẹ ẹ mú ọ̀rọ̀ olúwa lò. olùkẹ́kẹ́ ṣe máa lọ fà because mo ta mọ́tìmọ́ mọ́tìmọ́ agbára church mo ti mo ti ta so ìgbìyànjú jẹ́ ó kàn gbogbo ẹ̀ kàn ó kàn ó kàn palọ̀ palọ̀ fún wa palọ̀ bìtì lọ́run náà nígbà tí wọ́n á sọ tí wọ́n kùnà máìlì mi fún yín ma. ẹ mọ̀rọ̀ lọ́hùn lo olúwa dáríjì yín o. nǹkan tí mo máa sọ fún yín brother Joseph. ẹ máa mi ò tí ni wípé ẹ ń láti lọ sí inú àwẹ̀ bíríbírí ọjọ́ méje tí ẹ bá tiẹ̀ lè ṣe ju ọjọ́ méje pàápàá ẹ máa ṣe lọ ẹ wá máa tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ kí ẹ tọrọ fún ìyọ́nú olúwa nítorí wípé olè kò lè dé ìjọba ọ̀run o ẹ̀dẹ̀ tún sọ ẹ̀ ń lawọ́ bò ẹ̀ ń lawọ́ ṣe kí ni ó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń jalè. my bad ma ah. my bad ma ẹ mo fẹ́ mi kí n kan aṣọ fún sùn ẹ lè mọ ibi tí máa tẹ́ ti kọ́ mi sí láìfún mi. mo fẹ́ béèrè ṣé láti inú yín ló wá ló pé kẹ́ tọrọ kẹ́ wá bẹ̀bẹ̀ àbí pé àìrí jẹ àìrí mu yín ni. ara màá tó pọ́n tí kò ní àwọn ṣáà ni mo gbé bí abá mi máa lè yá àánú gbà níbo mi máa gbé wá bá yín àdúrà tàwẹ̀ ni o. ẹ mọ mi ẹja mi ẹ mọ àṣẹ tó máa gbára ẹ mà bẹ̀bẹ̀ sọ pé bíríbírí yẹn àná ìtẹnẹtì mọ mi ara ìtì jẹun ẹ mo ṣe rí láì ti jẹun mi mo mo mo jò. ẹ máa jò. mo jò ma. ó dákẹ́ jò láyé ju pé kẹ́ lọ jóná lọ́rùn lọ. mo kàn ní kí n má ṣe ní jọ sunday after church ni kí n má bá before before kí n mọ̀ ṣe àbẹ̀kí n má sọ mi fún kó tó di pé ẹ máa tàmí síwájú nínú nínú church ni mà. ẹ ń sá fún pé ká ká má fi yín ṣẹ̀sìn ó dá káàtì sọ kẹ́ ṣẹ̀sìn láyé ju pé kẹ́ má rí jọba ọ̀run wọ̀ tàbí kẹ́ lọ jóná lọ́run. Ah, mo wá ṣúgà mà. ẹ lọ tọrọ fún dàrí ṣe wá pẹ̀lú yín o. ẹ wá ẹ wá ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún yín. ní orúkọ Jésù. àmín.